Почему мы живем как мертвые, а умираем как живые? Почему мы не снимем одеяние сна и не погрузимся в чудесные реки света и любви? открывая сердце и отдавая любовь, мы уподобляемся прекрасному цветку, благоухание которого дарит радость и прекрасный аромат счастья. против друг друга, мы приблизимся к истине. Взирая в самую глубь, мы становимся прежними. безмолвие и красота неба покой погрузит нас в самую глубокую бездну нашего существа Становясь спонтанным естественным танцем жизни, мы ощущаем гармонию с Вселенной. Это подобно слиянию единению с вечным потоком вод. Кто одержит победу над страхом и вступит в битву? Кто же станет героем, если не я? В достижении предела таится свет, которым мы являемся. Он подобен огню, соединение с которым все становится огнем. Открой глаза. Открой глаза! только на грани жизни и смерти человек может осознать свое истинное состояние. Люди, жизнь это всего лишь сон.